Tatizo Watanzania wanapenda sana vita mm. Hakuna kitu kilichoniuma mm. Siku ya msiba wa marehemu mke wangu mm. Salamu na Harmonize kupeana mikono mm. Niliniuma sana yaani, kwenye msiba wa wife wangu ile ni kama sherehe yake ya mwisho mm. Mwenye sherehe ni mmoja tu alikuwa Shami, si ndio? Mm. unakwenda kupata ampeane mikono, niliumia, lakini nilipoona juzi mm. Harmonize anamsalimia vizuri, kumbatiana, manake hakuna shida. Mimi nisikuongope Diamond hana tatizo na Harmonize, ni biashara, hawafanyi biashara pamoja, lakini Diamond hana tatizo na msanii yoyote aliyotoka Wasafi. Mbona juzi amefanya nyimbo na na Rayvanny na ametoka, utaratibu aliotoka nao Rayvanny ndio ule ule utoka nao Harmonize. Huwezi kutoka bila kuweka mchele. Rayvanny katoa mchele kaondoka si ndio? Biashara na yeye akasirike kwa kuwa ametulipa, tugombane naye kwa sababu ah, tumechukua hela yetu, mshanielewa? mm. Hakuna shida, sidhani maneno tu. Ndio maana kama unanifuatilia vizuri mm -hmm. nasemaga nachukiaga sana chawa chawa <laughs> ni wabaya wakikaga kwenye kuna kwa tunazungumza tu kwamba mm. au wanasema ya kwao, lakini Nasibu kama Nasibu hana tatizo na msanii yoyote kutoka Wasafi, hana yeye ana concentrate na biashara zake na mziki wake, lakini pia anatamani twende Afrika tukiwa pamoja na nguvu ya pamoja. Dini yetu inasema hayakum dhanna, hizi dhana za kusema sijui Salamu kakumbatiana na Harmonize anaenda Konde Gang eh, eh. eh. <laughs> we kuweza <laughs> yaani umekuwa na wimbi kwamba watu wanasema uwache Wasafi we kuweza <laughs> Come on. No, I just have, I want to uh, find out because I think um, Sekete said, uh, you know, asked in, in, general. But for me, because I know how a lot of the young kids these days mm. that's hmm. working in the industry, they, like we were talking about fame earlier, but they're not hungry enough and they don't understand that it's more work than anything else. Mm. it's not about hakuna miujiza eh, eh, you know you can post pictures you can nini nini you can get followers lakini in order for you to have success kama diamond kama Ivani you have to have kazi yeah. please if you could just give them the secret babtazi uh, ah, usiri ushaisema siri umesema uh, ah, labda mimi nikisema kwa, kwa lugha ya Kiswahili no. sana sanifu ah, uh, siri ya mafanikio ni kufanya kazi mm. kabisa na dini zote zimeelekeza mimi najua faman jitihada yeah. Allah wajada kila na mwenye kujitahidi Mwenyezi Mungu pia naye ana mm. anampa si ndio? Mm. Kwa hiyo mimi naamini manjada wajada, naamini kwenye imani yangu iko hivyo, lakini sasa hakuna imani ya dini inayosema kalale chumbani nitakuletea chumbani. Fanya kazi siku sita. Mama Mungu wako unaye ambaye unaye anakulaza chumbani upate hela kwa chumbani. Hakuna kila mtu anakula kwa jasho. Wanasema jasho lingi mazoezini, damu kidogo vitani. Mm. si ndio eh? mm. jasho lingi mazoezini, damu kidogo vitani. Babutale, mdo wetu uturuhusu bana, lakini unatuachaje? <clears throat> ah, ninawaacha na maneno haya. Tanzania ina, ina vitu vingi sana vya kujadili kwa kipindi hiki mm. lakini sisi tunatakiwa tujadili upendo na amani, tunatakiwa tuangalie vitu ambavyo hatukuwa navyo Tanzania na leo hivi tunavyo mm. tuangalie heshima ya kiongozi mwenye jinsia ya kike anavyotuheshimisha duniani. Tuangalie, tuache dhana ya andijal qawamuna mm. ala nisai mm. wanasema, lakini tukubali kwamba mm. tuangalie nchi inakwenda vizuri mm. upande wetu wa chama chetu kishakamilika, yeah. na kazi iendelee yeah. na waacha hivyo Tunakushukuru sana kwa muda wako na asante kwa kutuheshimu kuja kwenye kipindi wa mtaa. Tunajua una mambo mengi mheshimiwa. Asante sana, nashukuru sana. Hivi leo siku ya kwanza ndio naenda kwanza mazoezi, maskini ya Mungu. Ah, so, yeah, uh, jasho, jasho nyingi mazoezi, damu kidogo. Subiri, unataka when we come to uh, Morogoro we're going to get Tanzanite, yeah? No, Morogoro we have a, we have a ruby, we have a spino, oh, oh. we have a gold. Oh, okay. We don't so, have Tanzanite. Tanzanite is in Arusha. Me, I bought it in Arusha. Ah, but, but then if you have this rubies, my, gold, msema eh. nataka jewels. Uh, Na that's my star stone. Ah, okay. My star stone is Tanzanite. Alhamdulillah, ingekuwa ah, ingekuwa diamond dangu, damu ingenitoka. I know. <laughs> <laughs> perfect. Yeah. Nashukuru sana Babtale. Thank you so Thank much. You I know so we much. know that you are busy. Mm. Yeah. And you know you made time to come and spend with us and we really appreciate it na so much. Nashukuru. Sijui nimeongea vizuri ndugu zangu wa Tanzania. Umeongea vizuri sana. Asante sana. Kwa kumaliza kabisa niwaambie mimi ni big fan wa Simba Sport Club. Ah. Uh, ah. Lakini pia yeah. kwenye World Cup. Uh -huh. Karata yangu iko Ufaransa. Huko ndo Mbappe. Because of my kids, my, my, my, my second born Tamiri, mm. mm. he loves Mbappe. Oh, Mbappe sana. Mm. And I love my kids so much. Kweli. So nabidi nimpende Mbappe, nipende Ufaransa na naamini ndio inayokwenda kuchukua ubingwa. Mm. Sasa ile milima eh, alafu bado kuna eh, ukame, bado leo tale tale, wewe ndio unakwenda kupambana misuli ili upate maji, hata kuna milima. No, iko hivi, eh. utaratibu ni kuna kuna kuchirizika kwa maji mm. na kuna kuwapelekea watu maji majumbani. Ah, serikali ya Chama cha Mapinduzi inakwenda kumtua mama ndoo. Kumtua mama ndoo sio kumwacha mama, kumzuia mama asiende mtoni kuchota maji mm. maji yamfuate nyumbani mm. si ndio? Ndio, tuna mito zaidi ya 42 43 maji yanatiririka Of course tunapataga changamoto kwenye watu wanaokwenda kulima kwenye vyanzo vya maji, mifugo inapokwenda kukula juu kwenye vyanzo vya maji, muda wa ukame kama ule uliopita panakauka. Yaani sisi tukikosa maji Dar es Salaam mnapiga kelele. Yaani ukiona hapa hamna mnapiga kelele ujue sisi wenye maji yetu kule ndo hatuna kabisa.